Sekalian le yutele eh gunele kiwi ocho paso na diza na na za lo lo toni to a sekalian le yutele guna chiro se naga o na chiro yule ne toni na kwato ne riti diza ne dani la a Rayo Cruz na ka bilo yesi ya gavila eh na ka bi shiza mo shiza na ka ne aiza shiza kiro eh lo yesi wala se kiro na kwa ka ya yego ki kilula نزع رندا ويلان لا شوي أنا بيلش بس هنا ديزا بيش بيش جنيرونا بيش نيرونا لين لين ديزا شيء ذاكروا أنسا بيش كنا رونا يوتنيرونا يعني هذه para que la banda inaro tonina zile buen distriza naka tu tu tu gilan ga ga swaz distriza kero lo lo internet určitě jsem spáru o 4 A ti to je není nejrodič, tak on není guiru, tak je není gati tezer zaro, len gati tez zaro. Nasa a eh, gati ronu kabi jingro ronu gau zagaru ka bungro tu tu encuentro que zashi za o tu tu reunión que que zashi za que yezu ala za kero. Eh nani rne aquí era la guiru zashi za kero. Non se la chile chica ver ani le jaca mi panini como bueno, no es aquí no video yo video en tica. Tu um tibina kali utele bun shiza o nikula shizan mm, bal nakale nikula la eh, ah, o en ila o jun jun o yajikala diza ola askero una kwaka naza em, pero bueno toa toa renda eh dishi albilet ki tuni jingni runa ani una jing eh, lu el lu internet na na tuca ruzwato Cabejundia, en que eh, o camodo, camodo yaga quiero yaga vi em, yaga runa tu yaga runa yaga na zar que zoaja yaga eh, ya a eh, este vi, yaga runa runa o o para yo la quiero eh yo la quiero gachi o o cabezo ولا أذكر تقول يا كلا يا كلا يلون كي وكلا أجي شا شي قدي يوجي شينا قدر رشعرو رشعرو جي رشعرو يلا كلا كي كي نعرف شا أنا كجيشنا رو رون لي رو كاتشي ليلا ati cha anaka yu obsang o yu bila o naka lu yuna ka naka yu tsawido na tugil ka ga kala tugil ka buna chiro ilune ki ki swaja ayu la kero na ki shun ki ki ki guna kero tu ga 이런가 바유지 이는 이번 자니 이렇게 مش كان مش كان موساكا بوكي كده وهنا شيء زعني كرنيرو إذا شيء إذا مش كان موساكا بوكي كده إذا شيء كده مش كان بولعوا اللي بكي إذا شيء كده إني بوجيجي كن بوجيجي كن كده وتوجيجي كن كده زعني كرنيرو كرنيرو إذا شيء زعني تو جينا أنا كتروا يعني جينا أنا ك ترجيح إن رو تزعل تزعلين رندا era outro curso no nato eu estou bunatina gumbeke gumbeke estizer gumbeke e o te tunaka quero que cá gapa quero respeito Ati, bueno, inaro, es que era un atun inaro, es que lo colectivo, si ati naka tus neda colectivo, bueno, si sanen to a neda lenka yasi kala bunachi eh, eh, ni gula buni raban no sakabe nene to ronto non to jini ki ki chisas paro ita shida kero. Ati mm, idoizile anaka mani mani mani shi zakiro butubuti tak illa وجيجي كنا كان يعني يتاشي تو pero آه، مش كان جوا كان رتبنا ك راكسكي آه، جولا كون كون كون جودل أتا أتونكي ك آه، تجيش كنا كمان شكل بس نكين داني داني مش كان ده مش كان جوا ك أتي مش كان أنا نارهم desde dzięki będę sztyjlana, rezultat kiero. to lato libi kiero, mina sztajgu na wejkin, libi kiero, sztajgu na wejkin, ka mi gula kiero. Bucina za a gobierno ki Mexico gula pues na wejkin, libi kiero na wejkin. Pero na wejkin ka bunach kiero. Es que gobierno ni eh, titre diza kiero, no ina arne, tebe tebe na kaliza arne. Eh, Tujina usudar kaliza diza shiza. Tedi da olla za na kwa usudar reit. Ati tuago de la kiero ki ka eh, inaru. Rotita kaliza shiza na lenka كي جا لي غايو غايو كي جا لي تو ها ديزاين هل انت شتي تعمل هاتي تو انا انا نيرني ا اذا لا يشيرو كابلو كيرو اوزاني دوكو من تشيكي كي تبر لا يلون كي كاتبر او جي جيرو نوت انا اذا شتي di la tani valaki Pero tatibnaka, c'è la che eh, la garo che vuoi en eh, mm, eh, la salero país, Isa as aquí aquí en en a daru, este, lengua zapoteca shizarna, tanto y el eh, video, en YouTube, o luego caparta, tu caga para utilizar eh, lengua zapoteca siempre es a tu, a tu eh, lengua zapoteca shizarna, o las lengua zapoteca run, o lengua zapoteca lea. Que, que cago yo, fuerza ya la que que como le run, que cada, sani como una chiki que dice ayublan, la shizarna, dice ayublan, dice run, dice ayublan, dice lea. ya entä stila ni vipan i rontu vipan i pensar kito kana ka karle da i buton ani to a skalen chu zena ya